Как же мне не вспоминать Друзей своих погибших лица? Да, это страшно, умирать. Как-то так надо возвратиться. И ты ушел перед лицом. это парни, которым будет вечно по двадцать. Это те, кто прославил весна. То есть время лучшие векаря. Тускнеют краски понемногу, Но не забыть во веки нам. Ведь горы, идущую дорогу, И каждый Посмотрите, ребята, посмотрите, девчата, А лица поставила в ряд. Это парни, которым будет вечно по двадцать, Это цирк, кто прославил десант. пел, э, играл, мечтал, преодолевая. Даже собирался поступать, но как бы не получилось. А там армия и все остальное. Да. Ну, Наши мне сами так. Пусть они будут всегда сильные, смелые, достойные.